नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई टाइमलाइनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेवाला छु सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा चाहिँ हामीहरू एउटा भिडियोलाई इन्सर्ट गर्नेवाला छौँ सो प्रोजेक्ट विन्डोमा गएर हामीहरू कन्ट्रोल आई थिच्छौँ अथवा डबल क्लिक गर्छौँ डबल क्लिक गरिसकेपछि एउटा भिडियो हामीहरू इन्सर्ट गर्छौँ इन्सर्ट गरिसकेपछि हामीले टाइम लाइनमा चाहिँ एउटा सिक्वेन्स चाहिँ क्रिएट गर्न जानेका थियौँ सो हामीहरू त्यही गर्छौँ कन्ट्रोल एन गरेर सेटिङ्समा कस्टम जुन चाहिँ हामीले गरेको सेटिङ्सहरू छ यसमा चाहिँ हामीहरू सिक्वेन्सको नाम टाइमलाइन भनेर जे भनी नाम राख्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस् ओके गरिसकेपछि एउटा सिक्वेन्स चाहिँ क्रिएट हुन्छ अनि यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले यसरी ड्र्याग गरेर लिएर यतातिर हाल्छौँ अनि किप एक्जिस्टिङ सेटिङ्समा हामीहरू क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको प्रोग्राम विन्डोमा चाहिँ भिडियो प्ले भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो आज चाहिँ हामीहरू टाइम लाइनको बारेमा केही कुराहरू जान्नेवाला छौँ सो सुरुमा छ यो लक जुन चाहिँ तपाईँले लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै चिजलाई चाहिँ लक गर्ने जुन अनि यो तपाईँले यसमा चाहिँ आई जस्तो एउटा बटन छ आँखा जस्तो एउटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै चिजलाई चाहिँ हाइड गर्न हेल्प गर्छ जस्तै कि मैले यसलाई हाइड गरेँ भने प्रोग्राम विन्डोमा चाहिँ त्यो गायब भएको छ सो यो चाहिँ कहिले काम लाग्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ धेरै क्लिपहरू हुन्छ र तलकोलाई हाइड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ तब चाहिँ त्यो एकदम काम लाग्छ अनि यसमा चाहिँ के कुराहरू तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको स्न्याप बटन जुन चाहिँ यो म्याग्नेटवाला हुन्छ यदि यो इनेबल छैन भने तपाईँले इनेबल गर्नुहोस् यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै क्लिपलाई चाहिँ यसरी जोड्दाखेरि ठ्याक्कै जोड्ने काम गर्छ अनि तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ नोटिस गर्नुभयो होला जुन चाहिँ यो टाइमलाइनमा छ एउटा ट्रायङ्गल कट भएको छ जुन चाहिँ सानो सेतो कलरको छ जुन चाहिँ स्टार्टिङ र इन्डिङमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोजेक्ट विन्डोबाट चाहिँ लिएर चाहिँ यतातिर हालेको हो अथवा कुनै क्लिपलाई चाहिँ इन र आउट नगरिकन डाइरेक्टली यसमा इन्सर्ट गरेको हो भन्ने कुरालाई जनाउँदछ सो यदि तपाईँले यो ट्राइङ्गल कट देख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको भिडियो पुरै छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो यदि तपाईँको भिडियोमा यो ट्राइङ्गल कट देख्नु भएन भने यो भिडियोको अगाडि पनि भिडियो चाहिँ यसरी ड्रा गर्न मिल्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो जुन चाहिँ तपाईँले अहिले भर्खर देख्नुभयो हामीलाई यो टाइमलाइनमा चाहिँ क्लिपहरू हेर्दाखेरि गाह्रो पनि हुने गर्छ सो यसको प्रब्लम सल्भको लागि जुम इन र जुम आउट गर्नको लागि किबोर्डमा प्लस यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अनि जुम आउट गर्नको लागि माइनस बटन यसरी थिच्न सक्नुहुन्छ सो जुम इनको लागि हामीहरू प्लस थिच्छौँ भने जुम आउटको लागि हामीहरू माइनस थिच्ने गर्छौँ अनि अर्को प्रब्लम पनि के आउन सक्छ भन्दाखेरि भिवानमा भएको जुन चाहिँ छ क्लिपलाई चाहिँ हामीले अलिकति जुम गरेर अगाडिको थम्नेल चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा हामीहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि यो माउसलाई यतातिर लिएर जान्छु अनि अल्ट स्क्रोल गर्नुभयो भने यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि अल्ट स्क्रोल ब्याक गर्नुभयो भने सानो भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले एउटा सेटिङवाला बटन देख्दै हुनुहुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब सो भिडियो थम्नेल्स भनेको छ जुन चाहिँ अहिले थम्नेल देखाउँदैछ यसलाई चाहिँ हाइड गर्छ यदि तपाईँलाई फेरि लिएर आउनु छ भने सो भिडियो थम्नेल्स भनेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो यसमा धेरै सेटिङ्सहरू छ जुन चाहिँ अहिलेको लागि बिगेनर्सको लागि चाहिँदैन तर हामीहरू फेरि पनि यो कुराहरू गर्नेछौँ अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टाइमलाइनको साइडमा जुन चाहिँ तिनवटा बार देख्दै हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्यो भने हामीले एउटा सेटिङ प्यानल चाहिँ आउँछ सो यसबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तै कि मैले भिडियो हेड एन्ड टेलमा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ भने अगाडि र पछाडि जुन चाहिँ थम्नेल छ त्यो चाहिँ देखाएको छ तर यही कुरा चाहिँ म अब कन्टिन्युस भिडियो थम्नेल्समा गर्छु भने कन्टिन्युसली यसरी देखाएको छ सो यो सेटिङ्स चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहोस् भन्ने मैले एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ गरेको छु अनि अर्को चाहिँ भिडियो हेड थम्नेल्समा र चाह्यो भने मैले यसरी गर्न सक्छु सो सिम्पली तपाईँले यो चिजहरू चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् अनि हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye